iyo bulshada midkii wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga hantilay waa kaa wadani wadankiisimo wasani barye farxad loo qalay waa kaa wadan wadankiisimo wasani barye farxad loo qalay midkii bulshada midkii wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga hantinay waa kaa wadani wadankiisimo wasani barye farxad loo galay waa kaa wadani wadankiisimo wasani barye farxad loo galay odayga sharafta leh sheekhan oo dadkan hadda intahaka kuusi salaamiya godobgaarhaanga in salaamiyi intii hadda marti la'aa usi kulukulukoyti salaamintiin salaanka ba'adda una hadda may dherey koy kuusunga dhalaasee kuusungna may dherey kayra dhale kooyalina eri kooyni fadho sharafleana na fadheesii do'aynay wala aangni taab hatana niin gooyey oo hata geekad kaŋa kiin gohona kaŋ may ku era fadilana erahu hata maynay kala warhaŋna walaaladaanna enas baahaŋna dad enas baahaŋ aragtada inasku baahaŋ wejiga inasku hiloowaw enas baahaŋ ya enna meelo malisda roogaa goobalisha shalcileeye lankastaba meeli usa roogii walaashee anku hilowsinyi kii korjara kii kasanrooga waa ina silowsinyi walaaladaanna mayka dhowadasaana walaaladiinga ankoytana arla isan latino dalkiin ahoo dadkiin degenyaa ankoytana gobol isan tirsadaasana koytana saasaka dhawaadasan fahmadii faraha waka dhawaadasan anteenta kokoyteenas kokoyti salaamantiin salaan lamaad madaaska baada may lahaa on is efiini may leerey umutayin irin umutaymae umutayin nidbawnena umutaymae ilaahiya eri bani aadan walnugulu waltabaryeru unraana ilaahayaa kasamanya meeli jaraada doono ilaahay leey ogma ma ojiini ilaahigii hata hatasada iska efiinay walba manas haaysana arnay waanu uurkana laku bokonaaye sanka shaldhamana is efiinen horta ma angmahadiinen onin nageysi awidhe alla dartiisidhe wala un eraanaŋ o heliiskaa la helii o liska efiina alla dartiis naga toyimee afka ku eriina ay naganay madaan afka efuu efuu efuu ka ara er uurkayna wal hun taalaŋ ilaahayna aragay arage isu dhibaas horta hildhibaanka keenaa la siihaa hildhibaan maalwiinahaaye hildhibaan shangamaasahaay afar dawladooda walhakahaaye aragday too isuuba walmaqobane madaxweynaga walmaqobane an walmaqobane kookel walmaqobane isuuba erey dhibyaala sababtiya taasiya jarta kow madi jarta oona hata eedamadee oona lanaa geeka lankastaba karaamada usolleeye eedansheeyo walaa una karaamaka la haadana ciidamada la karaamaka lena qabiilka karaamadaisma eta geeka qoriga eedanka gabo una eedamadee taana madee koonfur galbeed wadankan laka dhisaay xasan sheekh maamuud madi un hakunagani hoggolukukoy sagaal bilooda hoggaha roognay libilood dawladaasa laha dhisahay sidibilood una koonfur galbeedaayee an doodanayda awdee waa ilaahay hana siiyay dhisada miililahanu eray dhismaankii madaasla dhisaay iidan haang mahayne haanu hata ootaka jaralay mahayne bay baydhabo madaasmaha ka harootay ciidamo oo aragday boqol i labaatan deerasa oo madaasday dhibow inta iskala galli geekana aragday ciidamadiyeedii hayti hanku badan hata duurkanka jijaran maalwiine madi'ana shangrojooni degaanay ya ugaaska lena ya deginyi maalin wiina shangrojona shangobol yaha badiisku dhiyaasa ciidamadiis roogda ugaaska leeyi meelad aragdaydeyre sagaal i siyeedkan lanantimaaluwiine ee goboladaas shantaas gobol niilidegaw idyara la araga un hildhibaanka noo eta hildhibaannimadii madi aad hawadiidii madi ana saas hangnagada kan walkiin diidi doona ma ihii hildhibaanka noo eta horta korsiga aad hawadiidii tolale shangamasale sidiberiyoale igoley walis tolka qable wal ku helaasele eta wala adhayti tolkaawa an hayti wali hatta ilaahayba dhammaanna ilaahayba keenka daraaya ilaahaya og makiin diidi niini geeka gololon sharaftale adi dhegde maalwiina adi ha fadheesidi lantiito ta hata o anqana bohoko a ah, ah, nagata ah, golula adiba lang ada ko mari na majara ko ulanki geka sedeberiyo wa kashangamas wan wano kursiga safade eraw adi ko ku eh may ka dhawaada se adagoo sharaf leta tolka o sharaf le an koyti walkiin la diidana wali ad waayton ilaahay hijaylayka waayaas un higaananka waayan wali ad helona tolka hijaylayka helaasa ilaahay hijayka helaasa horta taasaa la aamine dhebka dulmaga wala ninshaagdi horta buweel ulmaadahaytay adina ulmi etaha wal badanaa ku sheekoyti sheekodaas koo qaadadeh koma bagalaas umum bukum umum fahum la yarji'unahu ko dhegilaangu ukun qadeedingu koona wa adooda may hees i onay wali atan haadoo ma og dadkan hata lang tukudaane ka jar lankin tukudaan wa adooda maalma ku ogba onna warka qaadani mayninka dhawaadase sharafa ka dhawaadase uun inti dad dhabni ogno unuba iskasahow haynaba inti ka dhabni ogno ilaa adiina way ka dhabiila intaro ini dad dhabti ogaaw hata madila hakanagada hakunaganeena is efiineen alla dartiisa iska efiineen wali ada waayta ilaahay hejeyaka waayta isaag ima mad eedoy ilaahay hejeylay lanko ulma ewa eta inaad tasbiyada tuugaale wal ka helaaso ilaahay oroodisle wal ka helaasa ogda koon ogayne adalle markaa wal weelase un maykii dhowaayan sharafakii dhowaayan ini sharaftaasle adiina lakahaaso madan tolka oo kiinfiyaw geeka kiinbukunayna aafimaad shalqaadateen is afiidan yeeda kadha baryaasa kadha hirgalaasa wali waytana ilaahayjema dika wayta mahe gishoonku waayana doogay kaŋa usa ee argama neebini laŋ lineebadauma ku e, dhalana adiina laŋ lineebadauma ihiidii walaliska waayaw siyaasadan dhatiyeelay lanki siyaasa ka dhirfoon usuba mee dherin jarnay argday hagaaban siyaasi maliska ka hadaw maliska guuraw awki arishay yeebaaska qananay iska dile reed walaaye oona inta ku horkiin deernay oona kiila deernay dhibaato e adan neegmaleeso haani inta ley ma aha adana eraasa oona hegaana efi ku eta adina na efaytay efida adiha bilaawtay eed ololada anfiha watoya ka dhaha eed ololada anfiha watoy madi wal gefta ilaahay oroodisa ka geftay tolkarid tolkaadlayaha aragday dooga sidlaykiin haadoya ka dhahaan amaa bacdu ikhwatulkiraam ilaahay ma inka mahdiyaane inka shukriyaane addoonka ma ilafada ilaahay mudisna amuusan walinuusan shukri oo la fade wa amaa binacmati rabbika fahatisa ilaa bowra bowra hamaga saasaa iri maalimiinahata shanga maasehta inta ilaahay geenshay deeri oo ilaahay raxmaankay cafi caafimaadla ilaahaysay mashaacigdiisna qoortaynayn fadheeda horta maxaad wiilna ilaahayna siyaa qabna horta hal wal iscafiyo sheekhani kharaalaas wal iscafiyo eri hal iscafiyoy lamba langa bacda alhamdulillahi rabbil aalamiin waa kase yakuwiinyi xishmada hal ilaaliyoy waayo liinta hurmid waxa ilaaliyoy sheekh sheekh maxsan barkaan sheekh shaacir wiilshay isu dhali sheekh mashaacigaan u ilaahay uliisaa waa isla antunta ilaah dhalade may fadaane horta bacda alhamdulilah rabbil aalamiin sheekh unahan sharafdi ilaahay unun waa qad unaftaan qarab unahan sharafni ilaa jirista qoranin qowaal may kale fadaane inay lis dooro lis ilaaliyo lamu hubangad leeyi lama boosa leeyi koo sheego koo alxamdulilah bacgaas malaago koo bacda alxamdulilah rabbil caalamiin waa kas ugaas dhan wiin ku kulma eew lanko dhalinyaro inay lisin maayo dhalinyaradan oo hadda kafaano hayn geek una kafahaanga haangayo antaruga ما شاء الله إلهي أنك ما هذه أنك شكريان وجماعيسينك سلامة xildhibaanka gudoomiyaha meele ra-iis ugaasiyada antikahigda mas-uuliyiinta intaba dhammaan ka salaame salaanta maslunka ku dhaxayto salaame kabaad mayba intaa la surmeenin maadaama una ta kor meel ka hadla buunan seeno dadka ana reeben hata geek mee ku hadal faday hadii la yar qaasatan horta mada galanta la teegay galanta ma teegna aniyo isku warqab meenteegu waayna geek kastareeda jarn horanina namarsiyo fadaan hadda sheeg shaar xilkalanka nagi hadii ko kala la sii ki hata la sii inuu sii ba ko le walweydiye lafti lanka ka xishmaya waay mas adaka gorod waay mas adaka darajey waay unina mana darajeyow ilaahay akii weelay galan marooda reedata ma baylama e laftigeeka maaluminanka wiinaytay la darajaay fada inka jilbulusayt aduu waana eeda kiin karaamee hoob ilaahay ar anta inta dhan walaaladeeyo yoo dhan karaamadeeyana aw sheegshaar ha dhawaaday xildhibaanka qaranka soomaali xildhibaanka maaliwiin insha allah ha dhawaaday firowliyu oo isku siidangna خير الله سنسي هوب سنان خير الله سنسي سلام بعدجة وجاسك مالبينا حتى دورة يا أنا كل إلانك إيه قرضا وإلانك إيه قرضا أنا دتيو خود ديك دني هون دين دتيو ملاقي حسن على ودير ويلا إره تنكرت شيخي هدوا ولانك حتى لكين شيخي أو وجاسك حتى الدورة مالينا الدورة اللي لايا أنا شندق ماس antaniska koyti magaaga iskae dhijeel iska dhigaaw boqoliyo tobani afarta ah kaangi jalaal qur-aanka adadiisa ka salaame waishagamaas hadalya hadaliinge qoonsumaad kale ana gaba i bareere kale ana hasi aadyaama jarta wali odayba hadalay tolba hadaliya hadalkae wanyashkaana hadali tolkayna kafiiha ah, waana salaame salaan baxdije sheeg shaacir hadhawaaw sheeg shaacirow hadhawaaw waxaa ka dhowaadase horta shangamaas kaamilu ummadda saxmadaas afar madaxweyne xildhibaan haaymaynin qobaday horta qofka finqidhu foolsheeli dhaweylere walaa madaxweyne walaa xildhibaan la walqabadayba ma leh qob diblan xisaabtam dadkan ambasaaso hal xisaabtamo sheekh shaacir tolkaa ku dhaladay calafyey cabdiqaadir eedin jibbaar ilaahay naxariisa hoob isu dhammadi waa kala xarbi korsuun ilaahay dhiibe horta aan ma la raay ilaahay dhiibe waan ilaahay koo qaade shaagshaa'iraha dareere ummadda bani'aadanka way buaha wale adara faddi markuusu kiil rogol are inti adaxamada faddi oo sa isa rooga weer madilan la nagsade una la usa hatuk musharaxa ahaa tolow weelow liaado wal ilaahay say una mandiidan maalwiina shaaqshaacir goglin isu fadsaday wali usa macnaha geek weydiyaha ini kursigan hatana mar kala ka fadheedu codsigaas maalwiinahan jeesadi diidma usile ogolaashana usile bixintana ilaahyalle diidmadana usi ilaahyalle mal neeb haddii la neebiye xafladiis maxaa ku qayb gala fan se sharaf leh haybad leh oo aad iyo aad sharaxaadan leh yalla aan ku qayb galay tawlkan aan ku qayb galay walaa ilaahay ka siyoona waayaas walaa ilaahay kiin diidon mahalaas taasna kii dhawaayaan lan welba maaline eh lankan koorreeynin digide er xilkii doorashadaan rabaa waxaan ka rabaa deegaankan ku fade inti la odoorada shamigaran wal odooradi xelkaasa fade tolkee in aruuriyoy tolkee ku codsada edna era adi inkoorreyto horta oo gogolniingaadi gogolli kooqaboolni kooqaadni dadka culmaadan sheegasiyo towfiiqda la maley qur-aanka jartalanka ilaahay towfiiqda waa fajoorta hele lanki alla bahanqor hele lang allahan hinqorra maabhelo una maalineenna shanga maasaena deegaankaa degana kursigaadan tarta maasantaa yaala talakaleeye dadkaada matalsila fadaas oo ada higantu ku matal fadaasan ahaan koor fadhiyo halinku mukmugun askarigu mukmugun gabirtu mukmugun oo hata helanahaani ada matal fadhi haan horan matalaasina kor fadhiyaan saadaraadiye cosiga aad hajaysidaas hajaysoy tolka ka hor fadhi biyow ilaahay alle una wal antakiin diidinayna kooyow gabba ma fan lanka diidin manfada fado manfada aad angooridi weerintaadan gooridiba ma kooyo maxaa ka dhawaysado tolkaana eta nii la dhalati eelkaana eta helahayti may niin qobati may hata kor suubidi may hatana siyaas markii la gorgorto maano odaab hayta codkana tolke laku fadaay waanu fadhiyaan ilaahayoo ku waafajina ku helaas hookiin waafajina maku helaas codsigaasnaada iskule eed gacmo furug i walaalnimahkii dhowaayn hoo enne reebay dhowa hallang mukumugun samadonsho mugun samadonko mukmugu sarkaalku mugun hal unug mugun lebedo gam furaki dhawayan doorashay dambil roog gabagabada bilaawdo hayd wala cusay aad jeesaas wabillahi tawfiq ya jamaa'at almuslimin ama ba'da salam ana walaagii oo tadakiri iyoonay waan iyoonay alle ku obsi haayay isfarfadi hoodhay baa isfardi hal shayna codsadayhi codsigay cafisa haaye iscafiina aan iscafiyay siin cafiya sigari cafiski horta isla qaadanaynaa iscafinaynaa iscafiina laakiin geeka rooga baranba roog <laughs> lankasta lahatilan laku dili oo ilaahay mahadleh hibro oo dili lay banijaro kaale wal kala lay wal hajaal adu alhamdulillah hibro bufado hibro fade kaga fade kan bufado kan leh hayti wala dhiska haysadi haan yo hayto isafina laki ilaahay wal si nafsiisiya laki ilaahay wal diidon si diiday subhanahu wa ta'ala talamaad afiski bob lahamoodi anna kooyay hamara ku kooyay meelaka shaqeeyay afar sana ku hor inta ku tabi inta loo dooraday doorashadii aad ahayd wali dhibi taa hata cafisiya warsada waa intii dadka i dhibi cafi may codsadee in la las dhamnaata ka bacd ilaahay ku bagan galnay ini un calaamo munaafiq weeldhanna walaaladeeyow naarta aniina ilaahay ni oo badbaadiyo fade isiin ilaahay si ku badbaadiyo fade xaasid bihi ilaahay ku bagan galay xaasidnimo xaasidnimada haddii walaad walaad helo fadna lanko walaalka andiida ama ad ilaahayba kiinsiine wala ilaahay kiinsiine lanko kale walaalka ee ad xaasidid ad andiida xaasidnimo waay xaasidnimadana ilaahay rasuulku ma sheegay salaatullahi alayhi wasalaamu laa xaasida laa xaasida laa xaasida xaasid ignaga teega eri man kaana xaasidun akhiihi lankii walaalshii xaasida yakululxasanaatu kamaa yakulu annaaru alxadabu xasanaadyay xaasidnimada caamaseen sidii dabka markii goryo la geliye goryo markii dabka la saara sidii goryo dabka aamay ya xaasidnimada aamaseen xasanaadyi xasanaadkii soonkii shay salaadii tis sadaqadii tis macruufkii shay war alla walba khayr oo xasanaad haay xaasidnimada aamaseen markii haanyo hadhamayd walow kaana bitashaddu yare ashhaadadan dhiyaas xaasidnimada ashahaadadii tawxiidkiin haata aamasa laakiin may xaasid hoobu eye may habahee haddii xaasidnimadu kusoo husheen waay ku heri waaye marka dambe gaalnimo habahee tawxiidkiin haato aamaseen usugo walba ilaahay aroos oo wanaage kahayne xaasidnimadii aante salaad isu tukudaaye aante soonka isu soomaye aante xadkii isakadii aante walba kheer aho isu suubiyaaye xaasidnimadii oo aante ya dhabri gale hadda walba mahaayo alxamdulillahi xaasnimadii ba ahaatay zumratul munaafiqiina wa zumratul kaafiriina hallanka weeray may galay meel alxamdulillahi rabbil aalamiin gaaladii hore toban munaafiqiinta ka aruurey aan gidee naaru fa ma'waahu jahannam waay ilaahay ku magan galnay nacuudu billaah walaalayaal anna weeltolaada aha maaluwiina aha kurso maaluwiinilaya weydiisaday ilaahay aana ka calafay tolkayna garabshiya garabkaya dhagaday maalintii aan baydhawo lama ku ilitiya baydhawo kooyay baydhawo lama ku iliti wal ii dhibi anagoo wali aan ahablan ogayne maaluwiine ahaa maaluwiine liin ku hayna cafii dadkii isugu hayay marna maada cafii mar saddex haddana cafii hatta may codsadee kursigaa weydiiyoha may fadey walmaqoban ayaa la leeyay horta qofku wal ilaahay waafajiyo gobada koro cabdulaahi yuusuf madaxweyne soomaaliya hanagadey walmaqoban sheekh shariif walmaqoban hasan sheekh walmaqoban walqobadka may koon ahaa amni la hela baabuurkii hiraabta baydhawaha kubaa anta afar saa shan saa ya dareeraya afar saa dareeraya taka koo jari dad la walbana kor jari mas'uul madii madyan askariga mafuulo kor bal mas'uuliyadda iska sarreeya iska dhaafa askarigan askariga alhamdulillah dawladda xishaa dadka haay askartaa askariga tibaha baydhawa inta kutaba hamar baseeda koro intii hamar ha kutaba hamar baydhawa kooy koro inuu sahwada hamar bae walaal gobashadan ka horreeyta amni waay gee isugu haay sidii hayti hadda eh. madaxweyne alhamdulillah bartakool le gobad waay aan ma gobadow xildhibaanna ma qobana wasiirna ma qobana maalintii madaxweyne wal qobada eh, wasiirka wal qobada xildhibaanka wal qobada eel qoda alhamdulillah rabbil aalamiin eh, iskool dhisa ilaahay amar shay waha cisbitaal dhisa seejo suubiye walwalba suubiye jid dhisa yaa anina gobade maay mankan qaad haddina ka er qaado korte madaxweynihii dawladdii o dhan mankan qaad le yakacee er walayo yeeba qaado wayte aanishireeday lanko ah ma qobada koro kursigana lankoona ka fadheeda fadi antaagoma ka wada fadheer fadna xaliinka أنا إلهي ألفك كوالي أنا بردي حتى هنا عبته هو برها كتابة هو للناس حاسدانة إنسي حتى ميلوس كم برا سنة أنا هنا عبته هو برها كتابة الحمد لله رب العالمين ودنكي بلشدة مدكي ودي لها ولا لين لها وأنا قاعد لي وكا ودني dhaqankiisimo kasani barye farxad loo dhalay waa ka wadan wadankiisimo kasani barye farxad loo bulshada midkii wadi lahaa walaalay lahaa waa naga wadankiisimo basani barye farxad wadankiisimo basani barye farxad loo qalay